baxtni har kim o'zicha tushunadi kimgadir qo'lga kiritilgan oddiygina muvaffaqiyat ham ulkan baxtdek tuyuladi ba'zilar esa yonginasida yashayotgan odamlar saqovatidan mehru e'tiboridan bahramand bo'layotganini o'zi uchun sharaf baxt deb tushunadi bandixonlik munira bo'riyeva ham shunday u baxtini oila qurgach topdi chunki 2000 yilda onasi vafot etdi shundan so'ng uning qalbi o'ksidi ko'ngli yarim bu yorug' olamda yolg'iz bo'lib qolgandek his eta boshladi bolalarining issiq sovug'ini o'ylab otasi ikkinchi bor uylandi yaratganga shukurki muniraning ikkinchi onasi ham mehribon chiqdi ko'zlarida mung aks etib turgan qizaloqdan mehrini yaxshi so'zini ayamadi afsuski 2018 yilga kelib uning otasi ham bu yorug' olam bilan vidolashdi natijada munira akasi qaramog'ida qoldi chunki akasini oilaga vasiy etib tayinlashgan edi hozir ham juda sog'inamiz ularni joylari juda bilinadi onam yo'qolgandan keyin dadam boshqa ayolga uylanganlar bizni shu yoshgacha tarbiya qildi voyaga yetkazdilar onam ularga ham katta rahmat aytamiz ota onam shu yo'qolganlaridan so'ng akamni qarmog'ida qoldik akam shu paytgacha kam ko'stimizni to'g'irlab nima qilib berdilar hammasini turmush o'rtog'im to'qson oltinchi yil tug'ilgan shu o'zimiz birinchi maktabda o'qib universitetga harakat qilgan edilar bo'lmadi endi nasib buyil yana topshirib harakat qilib ko'rmoqchi qarab turmayapti bizni ishlab tikuvchilik qilishimizga ham nima kerak bo'lsa yetkazib olib kelib beryapti yaxshi ajoyib ikkalasi ham baribir ota uy umuman boshqacha sog'inaman uyimni bu yeram yaxshi nolimaymancham baxtimdan boriga shukur qilaman hayot inson boshiga ne balolar yog'dirmasin ne bir havas qilgulik baxt ato etmasin baribir o'z maromida davom etaveradi munira uchun ham shunday bo'ldi u akasi mehridan bahramand bo'lib birovdan kam bo'lmay voyaga yetdi vaqt soati yetgach akasi uni turmushga uzatdi muniraning baxti shundaki u iymon e'tiqodli mehnatkash saxovatli ishi insonlar manzil tutgan abdulla sanayevlar oilasiga kelin bo'lib tushdi turmush o'rtog'im bilan taqdir ko'rib o'zlari yaxshi ko'rib nima qilganlar bu yerda meni juda yaxshi qabul qilishdi oilam juda ajoyib oldindan tikuvchilikka qiziqar edim tikuv sexlarga o'qiganman keyin turmush qurganimdan keyin davlat tomonidan tikuv mashinasi averlok mashinalarini berildi tikuvchi tikuvchi nima qilyapmiz tikish qilyapmiz ovsinim bilan ovsinim ham tikuvchi o'rgatyapti bilmaganlarimni mana yaqinda kurtka tikishni boshladik ko'ylak tikib bozorga chiqarmoqchimiz endi ishlab chiqarish qilib o'qishga ham ruxsat berishyapti uydagilarim o'qitaman deyapti o'qishga ham topshirib o'qiymiz ham ishlab chiqarish ham qilamiz tikuv ham ochamiz nasib qilsa harakat qilsa bo'ladi hammasi asta asta to'xtab qolish kerakmas asosiysi harakat qilish kerak muniraning qaynona qaynotasi uni o'z farzandidek e'zozlashadi chunki munira o'z odobi mehnatsevarligi bilan tezda o'zi kelin bo'lib tushgan oila a'zolarining hurmatini qozondi tuman hokimligi unga 3 ta tikuv mashinasi tuhfa etgan edi u ana shu tikuv mashinalarida qamqishloqlari va mahalladoshlari uchun bejirim liboslar tika boshladi chevarligi bilan e'tiborga tushdi kelinlik uyini esa o'zi tikkan uy ro'zg'or buyumlari bilan qo'g'irchoqdek qilib yasatib qo'ydi bu materialni o'zimizni bandixon tumanidagi do'konlardan olib keldik ovsinim bichib bichyaptilar tikib nima chiqaryapmiz birinchi mana yoqalarini qo'yib ikki taraflarini qo'shib nima qildik keyin mana bu yenglarini qo'ydik keyin bunga cho'ntaklar qilingan hozir bezaklar beriladi birinchi marta bir kelinchak ko'ylaklarini tikib berdim o'zim birinchi ishim bo'ldi qirq besh ming ellik mingdan tikyapmiz bitta ko'ylakni tikib berdim kiyib ko'rdi kep juda yoqdi o'ziga juda xursand bo'ldim yoqqanidan uydagilar ham xursand bo'ldi hamma xursand bo'ldi birinchi ishimdagi uchun men ham juda xursand bo'ldim to'g'risi o'z mehnatingni rag'batlantirsa juda xursand bo'lar ekan odam shuning uchun juda yam xursand bo'ldim birinchi ishimni qilganim uchun kelajakda xudo xohlasa tikuv sexi ochib mana ishlab chiqarish qilmoqchimiz mana shunaqa ko'ylaklar kurtkalar chiqarib o'zimiz do'konlar ochib topshirmoqchimiz do'konlarga xudo xohlasa munira kelin bo'lib tushgan xonadon serfarzand o'ziga to'q ishbilarmonlik bilan ro'zg'or tebratayotgan oila hisoblanadi uning qaynotasi abdulla sanayev chinakam mehnatkash inson u tom orqasida o'zi parvarishlagan bog'ini yashnatib qo'yibdi bir necha yillardan buyon asalarichilik bilan ham shug'ullanib kelmoqda bundan tashqari u gulchilik bilan ham jiddiy shug'ullanadi hovlisiga turfa gullar ifora taralib turishi ham ana shundan dalolat olti farzandim bor uch qiz uch o'g'lim bor uch qizimni uzatganman uch o'g'limni ham uyli joyli qilganman oilaviy sharoitim yaxshi allohga shukur o'zim pensiyaga chiqqanman ikki yil bo'ldi pensiyaga chiqqanimga u o'zi gaplashib besh yil oldin bir yashik bir semya akamdan olib yedim birinchi yil ikki yashik bo'ldi mana hozir mana shu olmish semya qildim shulardan shu besh yil hisobiga parvarishlash uni har kim qo'ldan o'rganish kerak avval ustoz nima qilib akam akam nima edi asalchi edi shunga qiziqib men ham asal nima qildim mana shu tufayli hozir riyashlikdan olib sevmayman o'zimni faqat kredit kredit olganim yo'q o'zimni xo'jalik nima qilib shu bolalarim yordam berdi o'zim nima qilib bu masalan qishga fevralni oxirigacha hovlimizda turadi masalan mm, noyabrni oxiriga olib keldik dekabr yanvar to'rt oy uyda turadi nima bo'lsa fevralni oxiridan boshlab bahorga nima bo'lib keyin shira berib ko'paytirib yana sotamiz ham oila masalan kerakli odamlarga sotib bemalol undan ham foyda qilamiz daromad qilamiz undan ham kelinlarim xudoga shukur yaxshi hammasi u mana bir birovga o'rgatib mana ikkinchi keldim tikuvchi mana bunisiga ham o'rgatib mana tikuvchilik qilyapti xudoga shukur nima nima bo'lsa uyda hamma ish qiladi o'g'lim bir o'g'limni man asalchikka o'rgatganman pavlikka o'rgatganman katta o'g'lim hozir rossiyaga u yevro remont qiladi roman qilib xudoga shukur daromad yaxshi mana uy quryapman unga dalada tomorqamiz bor uy qurib yotibman shular ikkinchi o'g'lim mana asalchiliklarni ham powerlik qiladi kichkina o'g'lim kenja o'g'lim ustochilik qiladi u ham o'qishga borib edi o'qishga kira olmadi bir ikki yildan beri yaxshi xudoga shukur u ham ustachilik kasbni o'rganyapti u ham powerlikda почти o'n ikki kishi yashaydi shu bir oilada sherduvizda allohga shukur kunimiz yetadi issiq sog'liq hamma narsamiz bor molimiz bor allohga shukur mol ham <laughs> qilganman mana hozirgacha ishonsangiz o'zimiz bor edi yaqinlargacha mana shu mana saboq tushgandan o'zi bo'lib bolalar yedi hozirgacha o'zimiz bor edi anor olma har xil meva ekkanman o'zim qiziqaman hamma narsaga gulchilikka qiziqaman gullar ko'ryapsiz o'zim qiziqaman shu gullarga ana shunday oila a'zolari safiga kelin bo'lib qo'shilgan munira o'zini chinakam baxtli hisoblaydi judoliklar tufayli ko'nglida tug'ilgan armonlar endilikda oq oydin orzularga umidlarga aylangan uning orzusi universitetda o'qib el koriga yaraydigan mutaxassis bo'lish turmush o'rtog'i qaynota va qaynonasi uning bu orzusi ushalishida hammaslak bo'lib turishibdi munira yaxshi oilada yaxshi insonlar qurshovida yashayapti qolaversa jamiyatimizda qalbi o'ksik yolg'iz kimsalarga e'tibor va g'amxo'rlik kuchli ayniqsa xotin qizlarning yurt tinchligi oila mustahkamligi mehr oqibat muhitini yaratishdagi o'rni va roli beqiyos tumanimizda hozir e, to'qqiz nafar e, ota ona qaramog'idan mahrum bo'lgan chin yetimlar mavjud bo'lib e, bu hozir muhtaram prezidentimizning nazarida turibdi bu Э, shuni shu bilan birgalikda э, yaqin kunda tadbirkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida bularga э, uch nafar qiz bolalarga tikuv mashinkasi berildi ikki nafar o'g'il bolalarga noutbuk kompyuter anavlari berildi mana shu mahsulotlar berildi chin yetimlardan tashqari yarim yetimlar bor masalan e, yarim yetimlar ota onasi otasi yoki onasidan mahrum bo'lganlarni yaqin qarindoshlariga ota onasidan o'rnini bosuvchi shaxslarga vasiylik homiylik olingandan keyin ularga nafaqalar tayinlanyapti o'zini o'zi e, xarajatlarini o'zining yetarlicha shart sharoitlarini e, kitob daftar e, o'quv qurollarini olish maqsadida byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tomonidan nafaqalar tayinlanishga tuman hokimligining qaroriga asosan chiqarib bermoqdamiz shularni munira bo'riyeva bugungi hayotimizga xos ana shu muhim jihatlarni juda yaxshi tushunadi shu bois u albatta o'z orzulari ro'yosini ko'radi jamiyatimizning baxtli ayollaridan biriga aylanadi deb umid qilib qolamiz